Salut și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Sunt Vlad Crăciun și pe canalul meu veți putea urmări foarte multe aspecte interesante. Vezi mai departe. Suși, tranziție, dar nu o să am ce să pun. E intro. Să pun ce? Că e intro, nu o să am ce să pun, că n-am mai filmat nimic. Pe canalul meu de YouTube veți putea urmări multe bulbe, multe bulbe de ale mele, procesul meu de slăbire și cum încerc să ajut alți grași ca și mine să slăbească, nu prin uh, sfaturi de fitness sau de alimentație, că nu mă pricep la asta și nici nu voi pretinde că mă pricep la asta, ci prin motivarea de a face ceva pentru viața ta. Dacă eu reușesc să găsesc timp într-un program extrem de încărcat, să merg la sală, să mănânc cât pot de echilibrat și de sănătos, nimeni altcineva nu are scuză. Bine, ai avea scuză dacă ai fi în Congo sau în China și nu ai ce mânca, e efectiv, atunci da. Ai avea scuză. Nu sunt nici în Congo, nici în China eu. Sunt în Pantelimon, în București, România. Hai, gata cu intro. Bine venit pe canal. dă play mai departe. Pa! Salut și bine te-am pe canalul meu de YouTube. Sunt Vlad Crăciun, Bă, dacă e atât de complicat să faci un căcat de intro, cum o să fie, mă, să faci alte videouri? Cât de complicat e să pui trei cuvinte legate fără să te bâlbui, fără să te oprești, fără să... Salut! Și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Sunt Vlad Crăciun și... Și ce? Sunt Vlad Crăciun și... Și nimic. Și morții tăi. Salut și bine venit pe canalul meu de YouTube. De ce canalul meu? Dar ori canalul meu? Sau e canalul Google-ului? Canalul făcut de mine pe YouTube. Uh, n-am nici cea mai mică idee ce să facem la intro. N-am nici cea mai mică idee de ce fac asta nici măcar nu vorbesc în obiectiv, vorbesc pe lângă, mă uit în monitor, nu o să mă uit în obiectiv. Ei și strâmb obiectiv, băga să draci. A dracu de complicat, cine a zis vreodată că să faci video e simplu? Nu știu, dar e al dracu de complicat. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt Vlad și bine v-am găsit. E a treia oară când zic bine v-am găsit. Salut! Sunt Vlad și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube un canal unde veți putea vedea evoluția mea în procesul de slăbire de la 120 de kg pe 7 februarie 2023 până la, a spera eu, undeva la 95 plus minus 2 kg pe parcursul anului acesta acestuia pe parcursul anului în afară de asta Procesul de slăbire va consta în Băi, atât de complicat să moară Gigi, să pun fața camerei și fără script. Procesul de slăbire va include atât partea de alimentație, pe care mă chinui să o țin în limite normale, fără excese. Încerc să uh, tai zahărul cât de mult pot și cât de multă voință am și putere mentală, uh, va include mersul la sală zilnic pe care încerc să-l fac de la 5 dimineața la 7 înainte de muncă. Nu vă așteptați la ceea ce filmez la sală să fie prea interesant, că voi filma exercițiile și voi încerca să fac mici comentarii, atât când mă pricep, că nu sunt vreun expert în fitness, dar ceea ce încerc prin aceste filmulețe este să-i motivez pe alți grași ca și mine să facă ceva pentru viața lor, să facă o schimbare în mai bine. De ce mai bine? Pentru că să fii gras nu este deloc sănătos. Absolut deloc. Am fost gras mai mult de jumătate din viață, ajung acum la 35 de ani, este cazul să fac o schimbare. Tocmai de aceea și acest filmuleț vine după ce am împlinit vârsta de 35 de ani. Pentru că încerc să fac schimbări mai bine pentru viața mea. Pe lângă aceste videouri despre parcursul meu în slăbire, vor mai fi pe alocuri videouri despre renovări de garsoniere sau apartamente, prezentări de garsoniere sau apartamente și m-am decis să fac aceste prezentări, aceste filmulețe de prezentare a diverselor uh, apartamente, garsonieri și așa mai departe, pentru că pe piața românească n-am văzut absolut nimic interesant. Mie îmi place să mai mă uit din când în când la astfel de filmulețe din afară și sunt uimit de calitatea lor, nu atât uh, cinematică sau din punct de vedere al uh, imaginii sau al sunetului, ci de energia prin care prezint, se prezintă aceste filmulețe. Dacă vă întrebați ce se aude în jurul meu, sunt la muncă. Filmez de, din biroul meu de la muncă, de pe birou, se mai mișcă chestii în paralel. Deci, canalul va cuprinde filmulețe de la sală, filmulețe de amenajări de garsoniere, filmulețe de prezentări garsoniere, filmulețe din viața de zi cu zi, de ce mâncăm, cum mâncăm, ce cumpărăm, cum cumpărăm pentru alimentație normală. Nici healthy, nici keto, nici vegană, nici doar pe bază de carne, o alimentație normală care sper eu să mă ajute să, să ajung la pragul de greutate pe care mi-l doresc. Continuăm.